Բարև ձեզ։ Ուրեմն ստեղ մենք պետք է ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, ում անունը get average by color, որը վերցնում է մի զանգված օբյեկտների եւ գույն։ Եվ նպատակը ի՞նչ է, որ մենք պետք է ուրեմն այդ զանգվածը ֆիլտրացնենք ըստ մազի գույնի, դրված մազի գույնի, եւ ուրեմն այդ եղած քանակի մարդկանց միջին տարիքը ընտրենք, հա՞։ Okay, եկեք սկսենք գրել։ Ուրեմն մեզ պետք է մի հատ function, function s անունով, որը վեցնում է մի զանգված եւ մազի գույն, hair color, չէ՞։ Եվ ստեղ ուրեմն նախ եւ առաջ եկեք ֆիլտրացնենք այս զանգվածը ըստ մազի գույնի, այնց որ ուրեմն r.filter եւ պետք է ուրեմն ստա ընդունի մի հատ function եկեք սա մի քիչ բարձացնեմ, որ ավելի հեշտ կարդացվի։ Okay, ստեղ ուրեմն ստանում ենք մի հատ object, եւ այդ object-ի ուրեմն return ենք անում միայն այն ժամանակ, երբ որ այդ object-ի .hair color-ը հավասար է այս մեջ տրված hair color-ին, այսինքն մազի գույնին։ Եվ սա ուրեմն կվերադարձնի filtered array միայն այն օբյեկտները, ում մազի գույնը բռնում է այս տրված մազի գույնին, okay? Հաջորդը, հիմա պետք է ինչպես միջինը գտնենք, դե պետք է բոլոր ուրեմն տարիքների քանակը ուրեմն գումարենք իրար եւ բաժանենք այդ քանակի, չէ՞։ Նախ եւ առաջ եկեք ուրեմն գումարենք իրար։ Ոնց ենք դա անում, դե կարող ենք reduce-ով դա անենք, որտեվ շատ տարիքներից մենք պետքա ստանալ մի հատ ընդհանուր գումարում, չէ՞։ Նենց որ reduce ճիշտ ճիշտ գործիք է այս պահին։ Նենց որ filtered array.reduce տալիս ենք իրեն մի հատ function Ես գզնական արժեք, որը կլինի 0, հիմա ստեղ վերցնում ենք agger, aggregator և արժեք, Եվ ստեղ ուրեմն վերադասնում ենք այդ aggregator-ը plus արժեք, որը ամենասկզբից կլինի 0, հետո այս արժեքը, դե այս արժեքը այդ օբյեկտներից մեկն է, չէ՞, եկեք կոչենք օբյեկտ, որ ավելի բարձ լինի, որի մեջից մենք պետք է վերցնենք age-ը, չէ՞, get age, Ահա, այսինքն ինչ է ստացվում, որ առաջին անգամ ստեղ կլինի 0, իսկ այս օբջի մեջ կլինի ասենք թե սա, ասենք թե ու age-ը կվերցնենք եւ կգումարենք եղած ագրեգատորին եւ դա կվերադասնենք։ Հաջորդ անգամ այդ արդյունքը կգումարենք հաջորդ տարիքին եւ այն եւ այն եւ սենց սաղ տարիքները կգումարենք իրար։ Եվ ստեղ ուրեմն կվերադառնի total age, ընդհանուր տարիք, հա։ Իսկ մենք վերադասնում ենք total h բաժանած, ուրեմն ֆիլտրացրած զանգվածի երկարությունով։ Այսինքն ընդհանուր քանակով։ Եվ այդքան բան, սա պետքա որ աշխատի։ Հիմա եկեք ուրեմն տեստավորենք մեր նոր այս գրված ֆունկցիան։ Ուրեմն օրինակի մեջ կար մի հատ տենց տեստ, մի րոպե։ Ահա, ստեղ ուրեմն սենց հանենք Okay։ Ուրեմն ինչ է ստացվում, որ հիմա կանչում ենք ուրեմն այս ֆունկցիան այս տրված ուրեմն զանգվածով, հա, այս օբյեկտներով զանգվածի մեջ եւ ասում ենք brown, հա, դաշնագույն։ Տեսնենք ինչ կտա։ Так, ստեղ ինչ որ խնդիր կա, մի րոպե։ Տտտտ, Susan Jones Brown։ Հեսա տեսնենք ինչ խնդիր կա, մի հատ debugger-ը բացենք։ Ա, մի րոպե, խնդիր չկա։ Ինքը անում է, ուղղակի մենք չենք տեսնում արդյունքը, որտեղ alert չեն կարել արդյունքը։ Oops, alert անենք, սա, ըհը, հիմա աշխատացնենք եւ ահա ստացանք 20։ Շատ լավ, որը ճիշտ է։ Իսկ եթե ասենք թե ասենք ոչ թե դաշնագույնով, այլ կարմիր գույնով մազերի մարդկանց միջին տարիքը, այդ ժամանակ կստանանք 8.5, որը հեսա մի րոպե, այսինքն 13-ի եւ 4-ի միջինը, հա, 8.5 է։ Այսինքն 13 մայիս 4 կբաժնած 2։ Ամ այդքան բան։ Այսինքն հույսով եմ սա բարձր շուտով կհանդիպենք։